બ્લેન્ડર ટ્યુટોરિયલની શ્રેણીમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલ બ્લેન્ડર 259 માં 3ડી કર્સર વિશે છે આ ટ્યુટોરીયલ રેકોર્ડિંગ અને ભાષાંતર કરનાર છે હું જ્યોતિ સોલંકી આ ટ્યુટોરીયલ જોયા પછી આપણે શીખીશું કે 3ડી કર્સર શું છે બ્લેન્ડર માં 3ડી કર્સરનો ઉપયોગ કરી 3ડી વ્યુમાં નવા ઓબ્જેક્ટો અને બ્લેન્ડર માં 3ડી કર્સર માટે સ્નેપિંગ ઓપ્શન કેવી રીતે ઉમેરવા હું માનું છું કે તમને પહેલેથી ખબર છે કે સિસ્ટમ પર બ્લેન્ડર કેવી રીતે સંસ્થાપિત કરવું જો નહીં તો બ્લેન્ડર સંસ્થાપિત કરવા પરના અમારા પહેલાના ટ્યુટોરિયલ્સનો સંદર્ભ લો આ 3ડી કર્સર ક્રોસ હેર સાથે લાલ અને સફેદ રિંગ છે જે તમે બ્લેન્ડર સ્ક્રીનની મધ્યમાં જોઈ શકો છો ચાલો બ્લેન્ડરમાં માં 3ડી કર્સર જોઈએ તે કરવા માટે આપણે બ્લેન્ડરને ખોલવું પડશે બ્લેન્ડર ખોલવા માટે અહીં બે માર્ગો છે પ્રથમ ડેસ્કટોપ પર બ્લેન્ડર ચિહ્ન પર જાઓ બ્લેન્ડર આઇકોન પર જમણું ક્લિક કરો ઓપન પર ડાબું ક્લિક કરો બ્લેન્ડર ખોલવા માટે બીજો અને સરળ માર્ગ છે ડેસ્કટોપ પર બ્લેન્ડર આઇકોન પર બે વાર ડાબું ક્લિક કરો આ બ્લેન્ડર 259 છે નોંધ લો કે અહીં બતાવ્યા પ્રમાણે સ્ક્રીન રેઝોલ્યુશન 1024 ગુણ્યા 768 પિક્સેલ છે બ્લેન્ડર ઇન્ટરફેસમાં ફોન્ટ માપ વધારવામાં આવ્યું છે જેથી તમે આપેલ બધા વિકલ્પો સમજી શકો ઇન્ટરફેસ ફોન્ટનું માપ કેવી રીતે વધારવું તે જાણવા માટે યુઝર પ્રેફરન્સ પર ટ્યુટોરીયલ જુઓ આ સ્વાગત પૃષ્ઠ અથવા સ્પ્લેશ સ્ક્રીન તરીકે ઓળખાય છે બ્લેન્ડર વિશે શીખવા માટે તે કેટલીક ઉપયોગી સંદર્ભ લિંક બતાવે છે સ્પ્લેશ સ્ક્રીન રદ કરવા માટે તમારા કીબોર્ડ પર એસ્કેપ દબાવો અથવા સ્પ્લેશ સ્ક્રીન સિવાય બ્લેન્ડર ઇન્ટરફેસ પર ગમે ત્યાં ડાબું માઉસ ક્લિક કરો હવે તમે બ્લેન્ડરની મૂળભૂત કામ કરવાની જગ્યા જોઈ શકો છો 3ડી કર્સર ક્યુબ દ્વારા ઘેરાયેલા સ્ક્રીનના કેન્દ્રમાં છે આપણે કર્સર યોગ્ય રીતે જોઈ શકતા નથી તેથી આપણે ક્યુબને રદ કરીશું મૂળભૂત રીતે ક્યુબ પહેલાથી જ પસંદ થયેલ છે તે રદ કરવા માટે કીબોર્ડ પરથી ડિલીટ બટન દબાવો ડિલીટ પર ડાબું ક્લિક કરો તમે હવે વધુ સારી રીતે 3ડી કર્સર જોવા માટે સમર્થ હશો 3ડી કર્સરનો પ્રાથમિક હેતુ 3ડી વ્યુમાં ઉમેરાયેલા ઓબ્જેક્ટ્સના સ્થાન સ્પષ્ટ કરવા માટે છે એડ પર જાઓ મેશ પર જાઓ ક્યુબ પર ડાબું ક્લિક કરો 3ડી વ્યૂમાં નવા ઓબ્જેક્ટ્સ ઉમેરવા માટે તમે કીબોર્ડ શોર્ટકટ શિફ્ટ અને એ નો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો નવો ક્યુબ 3ડી વ્યુમાં ઉમેરાયો છે તમે જોશો નવો ક્યુબ 3ડી કર્સરની જગ્યાએ એ જ સ્થાન પર દ્રશ્યમાન થાય છે હવે જોશું કે નવા સ્થાન પર નવા ઓબ્જેક્ટ્સ કેવી રીતે ઉમેરવા પ્રથમ આપણે 3ડી કર્સરને નવા સ્થાન પર ખસેડવાની જરૂર છે આ કરવા માટે 3ડી સ્પેસમાં કોઈપણ સ્થાન પર ડાબું ક્લિક કરો હું ક્યુબની ડાબી બાજુએ ક્લિક કરી રહી છું નવા ઓબ્જેક્ટ્સ ઉમેરવા માટે Shift અને A દબાવો મેશ પર ક્લિક કરો UV સ્ફિયર પર ડાબું ક્લિક કરો UV સ્ફિયર 3D કર્સરના નવા સ્થાન પર દ્રશ્યમાન થાય છે હવે આપણે 3D કર્સર માટે સ્નેપિંગ ઓપ્શન જોશું ઓબ્જેક્ટ પર જાઓ સ્નેપ પર જાઓ આ સ્નેપ મેનુ છે અહીં ઘણા વિકલ્પો છે તમે કીબોર્ડ શોર્ટકટ શિફ્ટ અને S નો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો સિલેક્શન ટુ કર્સર પસંદિત આઇટમને 3ડી કર્સરમાં લાવે છે ઉદાહરણ તરીકે 3ડી કર્સરમાં ક્યુબને લાવીએ ક્યુબ પર જમણું ક્લિક કરો સ્નેપ મેનુને ઉપર ખેંચવા માટે Shift અને S દબાવો સિલેક્શન ટુ કર્સર પર ડાબું ક્લિક કરો ક્યુબ 3D કર્સરને દર્શાવે છે હવે ક્યુબને જમણી બાજુ લઈ જાઓ લીલા હેન્ડલ પર ડાબું ક્લિક કરો તમારા માઉસને પકડો અને જમણી તરફ ખેંચો કીબોર્ડ શોર્ટકટ માટે G અને Y દબાવો 3D વ્યૂમાં મૂવિંગ ઓબ્જેક્ટ્સ વિશે વધુ જાણવા માટે basic description of Blender interface પરનું ટ્યુટોરીયલ જુઓ સ્નેપ મેનુને ઉપર ખેંચવા માટે Shift અને એસ દબાવો કર્સર ટીઓ સિલેક્ટેડ પર ડાબું ક્લિક કરો 3ડી કર્સર નવા સ્થાન પર ક્યુબના કેન્દ્રમાં દેખાય છે જો એક જ સમયમાં એકથી વધુ ઓબ્જેક્ટ પસંદ થયેલ હોય ધારો કે ક્યુબ અને યુવી સ્ફિયર અહીં છે કર્સર ટુ સિલેક્ટેડ બે પસંદિત ઓબ્જેક્ટ્સના કેન્દ્રમાં 3ડી કર્સર દેખાય છે ચાલો હું સમજાવું તમે જોઈ શકો છો ક્યુબ પહેલાથી જ પસંદ થયેલ છે યુવી સ્ફિયર પસંદ કરવા માટે શિફ્ટ અને જમણું ક્લિક કરો તો હવે તમારી પાસે એક જ સમયે બે પસંદિત ઓબ્જેક્ટ છે સ્નેપ મેનૂને ઉપર ખેંચવા માટે Shift અને એસ દબાવો કર્સર ટીઓ સિલેક્ટેડ પર ક્લિક કરો 3ડી કર્સર બે પસંદિત ઓબ્જેક્ટના કેન્દ્રમાં દેખાય છે હવે લેમ્પ પર Shift અને જમણું ક્લિક કરો સ્નેપ મેનૂને ઉપર ખેંચવા માટે Shift અને એસ દબાવો કર્સર ટીઓ સિલેક્ટેડ પર ક્લિક કરો 3D કર્સર ત્રણ પસંદિત ઓબ્જેક્ટ્સના કેન્દ્રમાં દેખાય છે 3D કર્સરને ખસેડવા માટે 3D વ્યુમાં કોઈપણ બિંદુ પર ક્લિક કરો હું નીચે જમણું ક્લિક કરી રહી છું સ્નેપ મેનૂને ઉપર ખેંચવા માટે Shift અને S દબાવો કર્સર ટુ સેન્ટર પર ક્લિક કરો 3D કર્સર 3D વ્યૂના કેન્દ્રમાં દેખાય છે ઓબ્જેક્ટ્સ ના પસંદ કરવા માટે કીબોર્ડ પર A દબાવો હવે યુવી સ્ફિયર પર જમણું ક્લિક કરો તે નાપસંદ કરવા માટે A દબાવો સ્નેપ મેનુને ઉપર ખેંચવા માટે Shift અને એસ દબાવો કર્સર ટુ એક્ટિવ પર ક્લિક કરો 3ડી કર્સર છેલ્લા એક્ટિવ પસંદિત યુવી સ્ફિયર કેન્દ્રમાં દેખાય છે 3D કર્સર વધારાના લાભ પૂરા પાડે છે જ્યારે મોડેલિંગના સમયે તે ધરી બિંદુ તરીકે ઉપયોગ થાય છે પણ આપણે તે પછીના ટ્યુટોરિયલમાં જોશું હવે 3D કર્સરનો ઉપયોગ કરીને વિવિધ સ્થળોએ 3D વ્યૂ માટે નવા ઓબ્જેક્ટ્સ ઉમેરવાનો પ્રયાસ કરો તેના પછી સ્નેપ મેનુમાં સ્નેપિંગ ઓપ્શન જુઓ તો 3D કર્સર પર આપણું આ ટ્યુટોરીયલ સમાપ્ત થાય છે આ ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ ઓસ્કાર દ્વારા બનાવેલ છે અને આઈસીટી દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ મિશન વિશે વધુ માહિતી આ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે oscariitbacઇન અને spoken tutorialorg slash NMEICT hyphen intro spoken tutorial project team spoken ટ્યુટોરિયલોની મદદથી વર્કશોપ આયોજિત કરે છે જેઓ ઓનલાઇન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો આપે છે વધુ વિગતો માટે contactspoken tutorialorg ઉપર સંપર્ક કરો આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર